ರೈತರು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ರೈತರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ರೈತರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಈ ರೈತರ ಪರ ಗೊತ್ತಾಯಿಸೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ವಿತರಣೆ ಮನ್ವಂತರ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಹದಿನೈದು ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಖಾದ್ರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಲಹಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಟನ್ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾಯಕ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ರೈತರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸರಿ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ರೈತರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಯಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಈ ರೈತರ ಪರ ಗೊತ್ತಾಯಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮರ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಕಟ ನಮಗೆ ನೀವೇನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಸರಕು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೋಗೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಜನಗಳು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ರೈತರು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಟ್ಟೋಗ್ತದೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಲಾರ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಕೊಂಡು ಇಲ್ದಿರೋ ಹತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಇರುವಂಥ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಡವ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಹತ್ರ ಇರೋ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರೈತರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಡವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣ ಇರೋರು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಜನನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜನಗಳು ಉಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡರು ಮನ್ವಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾದ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಿರಂಜನ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಸಮ ಇವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ತರಕಾರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ದಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ತರಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ತರ ತರಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನ್ವಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ದಿರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ನಾವಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ